Добрый день! Сейчас мы разберем решение задачи равные суммы. Напомню ее условия. На рисунке есть n кружков. В них надо вставить числа, цифры от 1 до n, так чтобы суммы в кружках вдоль каждой из линий были равны. Первым делом надо посчитать количество кружков, их 10, Значит, сумма всех чисел в этих кружках равна 55. Далее нужно определить э, каждую из сумм вдоль линии. Они все равны, напомню. Ну или хотя бы оценить ее примерно. Э, мы это можем сделать следующим образом. Э, Во-первых, эта сумма содержит 5 кружков. Обозначим S. И наша S не меньше, чем 15, поскольку сумма 5 минимальных чисел равна 15. А с другой стороны, а, три данные суммы, одна, вторая и третья, плюс число в центре дают 55. То есть 3s плюс Обозначим его К. Это нам дает оценку сверху. Минимальное число, которое делится на 3, это 54. Так что S уже меньше либо равно 18. Но что-то это не хорошая оценка. А еще вот что может нам помочь для определения суммы, что эта линия содержит два кружка. Данная линия с той же суммой также два кружка. И третья линия также два кружка содержит. То есть три данные суммы, они не больше, чем сумма шести максимальных чисел. Ну, то есть 10 плюс 9 плюс 8 плюс 7 плюс 6 плюс 5. А эта сумма равна 45. Таким образом, мы находим, что s меньше равно 15 здесь, а здесь больше равно 15, то есть s в точности 15. Поэтому в данных кружках стоят цифры от 1 до 5. И единственная возможность для k это 10, а здесь 5. А, сумма данных чисел равна 5, этих равна 10. А. остается относительно небольшой перебор. Еще заметим, что а, данное число сумме с этим и с этим числом дает 10. А, а значит, можно обыграть и вот сумму вот этих двух чисел. Без обозначения не обойтись. abx а, а плюс b плюс x 15. Здесь, соответственно, 10 минус x стоит. 10 минус x плюс b равно тоже 15. Сложив эти две суммы, получим 10 э, плюс А плюс 2 b равно 30. Ну или А плюс 2 b равно 20. Поскольку А у нас от 1 до 4, то А отсюда следует, что она четная. То есть либо 2, либо 4. Ну а b, следовательно, либо 9, либо 8. В этом случае x равен, поскольку сумма их 15, то либо 4, либо 3. И данная сумма равна либо 6, либо 7. Пока все сходится. Здесь у нас тоже 15. По этой линии 4, 3, соответственно, 1, либо 2. И здесь мы замечаем, что левый вариант 1 и 2 до 15 уже не достигнут. Тут должно быть 12. Значит, правильный правый вариант. 2, 4, 3, 7, 8. Тут остается только единичка. Тут 9 и тут 6. Задача решена.